Bueno, queridos vecinos, este, estamos en una... Vamos a hacer un patrullaje en nuestro barrio aquí con la asociación Los Ucha, los motoqueros que nos prestan servicio de mototaxi. Por cierto, muy bueno, Y baratero. Este, ellos nos están apoyando, apoyando a la Junta Vecinal en el tema de seguridad. Tenemos el grupo de WhatsApp de nuestro barrio, donde también está el presidente de, esta asociación, que es nuestro amigo Edwin. Y tenemos un grupo de WhatsApp también de ellos, donde ellos prestan su servicio. Así que cualquier cosita, contamos también con ellos. a ver pues, ¿quién va a presentar la moto? Uno <laughs> de ustedes hacer. Ah, <laughs> fue así bien este y con cuánto cuánta unidad cuenta servicio en brotaxi 30 30 unidades 30 un poquito más y esto en qué turno se va a trabajar o solamente de noche eh, trabajamos la estamos parqueados en la moliendita. También subimos acá al, colegio, digamos, ¿no? Y en la noche estamos todas las 16 Estamos hasta las 5 de la mañana por ahí. Y en la placita ese, ese 7 de mayo. Ellos tienen una parada autorizada este, autorizado o solicitado, mejor dicho, por los vecinos y por la junta vecinal donde le hemos pedido que puedan ocupar ahí una esquina de la plaza sobre la Tres Pasos al Frente y la calle D, este, para que ellos presten su servicio a modo que nos ayuden también en el tema de seguridad con nuestros niños, con los estudiantes del colegio y del kinder. Sí. El último me espera que protesta por el censo. <laughs> no, pero con la introducción ya se van a dar cuenta cuando lo vean. que pasamos es la parte donde se llena malo los pelados. y la otra esquina allá. Este el parque.

los topos, los topo. Y después se ponían a rogarse acá atrás del baño. Pero ya que antes se, se, se, Aquí era donde se arriba se entraba bien, ¿eh? estaba bien, pero ahora ya está ya bien gracias a un vecino que nos hizo el favor de soldarnos y, de asegurar la carrera. Después lo que vamos a hacer... <laughs> Nos vamos para allá, para ese lado. Buenas noches queridos vecinos, aquí informarles que ya culminamos la ronda, el patrullaje que hicimos en nuestro barrio. Aquí me encuentro con el presidente Edwin, que es presidente de la Asociación de Mototaxi de los Uchas de la Villa. Ellos nos están prestando el servicio de mototaxi y también nos están colaborando con el tema de seguridad. Eh, la anterior vez ellos hicieron de forma voluntaria el primer eh, en el barrio, donde lo hicieron con sirena hoy lo hicimos ya en conjunto con la Junta Vecinal, pero solamente piteando calle por calle. Esto es porque la sirena solamente se va a, ocupar en caso de emergencia. Así que eso les informamos, queridos vecinos, para que ustedes también lo tomen en cuenta. Eh, cuando pasemos piteando es un patrullaje y ya cuando pasemos eh, con la sirena ya es una emergencia.